इंस्टाग्राम की यू आर एल लिंक हम लोग आज क्रिएट करके दिखाएंगे एकदम सिंपल इजी ट्रिक है यू आर एल क्रिएट करने की इंस्टाग्राम का अगर मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा चलो स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम की यू देखते हैं हम लोग कैसे क्रिएट किया जाता है इंस्टाग्राम की यू क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम अप्लीकेशन को ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा फिर आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करें प्रोफाइल अकाउंट पर वहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे हम लोग प्रोफाइल में जाने के बाद यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ यूज़र नेम से कॉपी कर लेंगे यहाँ पर कॉपी करने के बाद सेव कर लेंगे सब सेव करने के बाद बैक कर लेंगे बैक कर लिए उसके बाद अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे H T T P S dot slash Instagram gram dot com slash paste कर दिया अपना यू हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद मेरा इंस्टाग्राम पेज यहाँ पर ओपन कर दिया हो गया अगर कहीं भेजना हो तो वही जो लिंक हम लोग बना रखे हैं वही दूसरे के पास भेज देना और तुम्हारे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर फॉलोवर